走出来，那个奶奶跟去的地方就看到一点青草，然后它它有那个 pocket。wifi。OK，现在我们在客厅里面，say hi，陆志平。哎，然刚才那个是大鼓，然后你看这里是 female。后我们就继续走，很漂亮，很可爱。下一个，哦，你可以看到，那大概是这样子，就是，呃，这个是这样子，楼上的是比较严重的中饭哦，楼下是比较浅的中饭。 来，大鼓要上上楼了，大鼓要上楼了。这个表，哈哈哈哈里面是什么？里面是老虎。哎呦，大鼓上楼了。你，你是他，简直是太太太胆子太大了，要把他压死。哈哈哈哈哈哈！你为什么不要拿你自己的门卡？等一下。 <laughs> 就，就我们是租了六个小时。 可以把你的鞋子塞在这个窿窿里面。好了，呃，然后你可以拉下这个绳子，这样子。好了，拜拜。上海的鸡饭，看，我们就现在去吃。有面包，它有那个，它有那个糖，它是抹那个皮蛋的双发是我觉得我吃过最好吃的。我我跟你讲，透明的这一点，我跟你讲，古晋有罗第用。 用火炭烤的都不看，你叫我去，现在肚子饿，连这样的店也要进。因为因为我要来点特别的嘛，他这两天都在说明天来。特别好吃，来给你看看美妞，你这里捡到了，来来来，对对我美妞在这里。美妞在这里，哇，大的嘛！那你那我爬进去了，不用放点特别特别你的那个那个皮纳华德啊，这个是不是看起来就好吃？ 这个叫什么家呀？Sorry，然后阿妹要买牛奶，今天是啥哥咩？他摸而已啦，他敢买，我挑食。